Mohamed Kilito, photographe marocain, membre du collectif Cause, euh, basé à Rabat au Maroc. La série Amangiu que je présente à Casa Arabe dans le cadre du festival Photo Espagna est une série qui porte sur la jeunesse marocaine. L'idée m'est venue en lisant un rapport du Conseil économique, social et environnemental marocain qui a présenté des chiffres alarmants sur la jeunesse marocaine entre 15 et 34 ans. Donc m'est venue l'idée de travailler sur la jeunesse marocaine pour comprendre un peu leur réalité, leur frustration, dans quelles conditions ils vivent, et euh, j'ai décidé de, de, de, travailler sur un premier chapitre qui porte sur l'identité personnelle. Donc j'ai cherché des profils à travers des, des, amis, à travers les médias sociaux, des profils qui par euh, leur, euh, leur, apparence, par leur euh, sexualité, par leur processus créatif, confrontent un peu les normes traditionnelles et conservatrices de la société marocaine. Euh, et ça a été un pur plaisir de travailler avec ces, ces jeunes-là qui m'ont ouvert euh, les yeux par rapport à énormément de choses, par rapport au Maroc d'aujourd'hui, par rapport au Maroc contemporain, qu'on essaie d'une certaine manière de, décrire, parce que je pense qu'aujourd'hui, il y a tout un travail de faire de déconstruction euh, pour mieux reconstruire nos propres récits. Et donc, euh, j'ai focalisé sur une douzaine de personnes qui, euh, qui, ont, qui, ont, accepté de se faire photographier. Je pense qu'ils ont aussi euh, une certaine image à véhiculer, mais surtout un message à faire passer euh, qui permet d'engager la réflexion et de permettre à, à une audience, qu'elle soit nationale ou internationale, de comprendre qu'est-ce qu'ils vivent aujourd'hui en tant que jeunes Marocains dans une société à la fois libérale et conservatrice.